तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए अब थोड़ा इस पीपीटी से देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे आपको अपना ऑडियो ऑन रखना है क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बोला हुआ है Suraj Mart furnishes the following information. Transactions during the month of April 2017 are as under. तो आपको अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो फर्स्ट अप्रैल का business started with cash rupees one lakh fifty thousand तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन लिया था जिसमें बताया था बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एक तो कैपिटल अकाउंट आएगा क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है और दूसरा यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है तो दो अकाउंट बनेंगे हमारे एक तो कैश अकाउंट बन रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट बन रहा है कैश अकाउंट के लिए आपको रूल अप्लाई करना होता है real account because cash comes in the business तो cash account will be debited और दूसरा बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस में अमाउंट ला रहा है तो ओनर इज द गिवर तो उसके लिए हमको क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं इस तरीके से आपको बनाना है journal date particulars ledger folio debit and credit आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन का आंसर देख सकते हो April first cash account debit one lakh fifty thousand debit में लिखा है to capital account one lakh fifty thousand ये वही ट्रांजेक्शन है जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन अच्छा मैंने आपको बताया था कि सभी ट्रांजेक्शन का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना होता है उसके नीचे ब्रैकेट में जिसको नरेशन बोलेंगे तो यह लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन की ओर जा रहे हैं फर्स्ट अप्रैल को ही सेकंड ट्रांजेक्शन है goods purchase from Manisha thirty six thousand Manisha से हमने गुड्स परचेस किया तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा क्योंकि गुड्स जब भी परचेस करो तो एक अकाउंट बनता है परचेस अकाउंट अब देखो ट्रांजेक्शन में नाम दिया हुआ है पर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि हमने कैश दिया मनीषा को मतलब ये हमने उधार खरीदा है क्रेडिट पर खरीदा हुआ है तो Manisha is the giver of this goods और मनीषा एक पर्सन है तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर तो हमारा यहाँ पे सिंपल एंट्री बन रहा है purchase account debit thirty six thousand to Manisha thirty six thousand reason क्या है purchase is the expense on goods all expense are debited तो उसको डेबिट करना है और मनीषा जो है she is the giver of goods she is the creditor तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा और हम उसको क्रेडिट करेंगे इसी तरह का ट्रांजेक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था तो सेकंड ट्रांजेक्शन का आपको यहाँ पे एंट्री दिख रहा होगा स्क्रीन पे purchase account debit thirty six thousand to Manisha account thirty six thousand देखो जब आप डेबिट करते हो तो डेबिट में अमाउंट लिखना है क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट में अमाउंट लिखना है एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा और इसी को बोलते हैं double entry system duality aspect every transaction is recorded at two places और ब्रैकेट में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देना है कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट और एक लाइन ड्रॉ कर देना है और वो लाइन खाली पर्टिकुलर्स में आएगा सभी जगह पे नहीं खाली पर्टिकुलर्स के नीचे एक लाइन आएगा समझ में आ रहा है आप लोगों को यस प्लीज समझ में आ रहा है आपको यस सर सुनाई दे रहा है ओके गुड गुड अच्छा डाउट हो तो मुझे बीच में रोक लेना चलो थर्ड ट्रांजेक्शन थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं फर्स्ट अप्रैल को थर्ड ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें लिखा है stationery purchased for cash rupees two thousand two hundred अब देखो ये भी परचेस है फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन भी परचेस था दोनों में डिफरेंस क्या है फर्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है सॉरी सेकंड वाले की बात कर रहा हूं सेकंड में भी परचेस है थर्ड में भी परचेस है सेकंड में आपने गुड्स परचेस किया था जबकि थर्ड वाले में आप स्टेशनरी परचेस कर रहे हो तो देखो जब गुड्स परचेस करो तो एक अकाउंट बनेगा परचेस अकाउंट पर जब आप कोई स्टेशनरी जैसा आइटम खरीदते हो कि जो हमारा गुड्स नहीं है जो हम सेल नहीं करने वाले हैं हमारे बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो एक एक्सपेंस ही हुआ पर ये होगा स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ पे आप परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते purchase account you can write only for the goods in which you are dealing तो यहां पे आपको परचेस की जगह पे एक अकाउंट मिलेगा stationery account stationery expense account और बहुत क्लियरली बोला है कैश में परचेस किया है तो डेफिनेटली बिजनेस से कैश जाएगा तो rule of real account apply होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो एंट्री यहां पे बनेगी stationery expense account debit 2200 to cash account 2200 बोलो इस ट्रांजेक्शन को समझ में आ रहा है एंट्री क्या बनेगी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या तो खाली स्टेशनरी लिखो तो भी चलेगा stationery account debit stationery express account debit to cash account bracket में लिख देना है परचेस ऑफ स्टेशनरी यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि स्टेशनरी परचेस करते हैं तो भी परचेस अकाउंट लिख देते हैं डेबिट में तो गलत होगा परचेस अकाउंट आपको तभी लिखना है जब आप गुड्स परचेस करते हो ओके okay. तो ये थ्री ट्रांजेक्शन हमारे हुए जो अभी एक्सरसाइज दिया मैंने आपको उसमें Now, let us move towards the fourth transaction जो आपको डेट दिया है सेकंड अप्रैल 2017 ट्रांजेक्शन में बताया है open a bank account with SBI for 35,000 SBI में हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और वहां पे thirty thirty five thousand rupees दिए एसबीआई को तो याद रखो एसबीआई एक पर्सन है एक बैंक जो होता है कोई भी बैंक जो होता है वो पर्सन की कैटेगरी में आता है because they are the artificial person so हमने थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज दिया है तो एसबीआई ने रिसीव किया इसका मतलब ये हुआ और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है हमने thirty five thousand rupees cash दिया और एसबीआई में वो पैसा जा रहा है तो पहले तो दो अकाउंट की बात करेंगे तो एक तो हमारा एस अकाउंट बन रहा है और दूसरा हमारा कैश अकाउंट बन रहा है कैश अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं एस को और दूसरा बैंक अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि बैंक रिसीवर है यहाँ पे अब रूल्स की बात करते हैं एक तो बैंक अकाउंट है और bank is receiver here bank our money is receiving तो जब भी पर्सन आएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा debit the receiver credit the giver तो आप यहां पे सोचो एसबीआई बैंक रिसीवर है या गिवर है तो एसबीआई बैंक रिसीवर है हमारे मनी वो रिसीव कर रही है तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का कैश हम दे रहे हैं तो cash goes out of business cash एक असेट है तो उसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा debit the receiver sorry debit what comes in credit what goes out तो cash goes out of business तो cash account will be credited तो अब हमारा फाइनल आंसर ऐसा बनेगा फोर्थ एंट्री के लिए bank account debit thirty five thousand to cash thirty five thousand bank account debit to cash thirty five thousand तो आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां लिखा हुआ है bank account debit thirty five thousand to cash thirty five thousand बोलो any doubt in this are you getting कोई प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यू कीजिए very good okay now see the fifth transaction जो भी सेकंड अप्रैल को दिया हुआ है goods sold to Priya for sixteen thousand हमने प्रिया को सोलह हजार का माल सेल किया जब नाम दिया हो और कोई कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्रेडिट में सेल्स किया उधार माल बेचा हुआ है and here Priya is the receiver of our goods she has received goods from us और प्रिया एक पर्सन है तो रिसीवर का रूल अप्लाई होगा और रूल ऑफ पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर तो Priya is the receiver that's why Priya account will be debited जब भी नाम आता है तो आपको पर्सनल अकाउंट अप्लाई करना है अच्छा दूसरा यहाँ पे अकाउंट बन रहा है गुड्स का हमने गुड्स सेल किया जब भी आप गुड्स को सेल करो तो आपका अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट बिक्री हुई है यहाँ पे तो आपको सेल्स अकाउंट बनेगा और जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपकी एक असेट जिसको गुड्स बोलेंगे वो गुड्स आपके बिजनेस से जाएगा आप कस्टमर को गुड्स दे रहे हो तो सेल्स में आपका गुड्स जा रहा है या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि sales is one type of revenue हम जो माल बेचते हैं सेल्स करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू हुआ and all revenue should be credited तो सेल्स के लिए आपको नॉमिनल का रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप जब सेल्स करोगे जब भी आप गुड्स सेल करोगे तो आपको इनकम जनरेट होगी आपको इनकम मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा तो sales is one type of income. So sales account is credited as per the rule of nominal account. Debit the receiver, credit the giver. ये personal का rule है. Debit what comes in, credit what goes out. ये real का rule है. पहले वाला personal का था और third वाला है nominal. Nominal का rule क्या है? Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. तो यहाँ पे हमको gain हो रहा है, income हो रही है 16,000 की because of sales तो सेल्स को क्रेडिट करोगे तो फाइनली हमारा आंसर बन रहा है Priya account debit to sales account Priya is the receiver so debited she is the debtor of business हमने उसको उधार माल बेचा है तो वो हमारी एक डेटर हो गई टू सेल्स सेल्स हमारी इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट करना है तो आप नेक्स्ट एंट्री जो पास करोगे वो स्क्रीन पे आपको देखेगा सेकंड एंट्री है यहाँ स्क्रीन पे Priya account debit because she is the receiver personal का रूल अप्लाई किया to sales account sixteen thousand credit यहाँ पे हमने नॉमिनल का रूल अप्लाई किया तो पहले वाले में पर्सनल का प्रिया में और सेल्स में नॉमिनल का sales is the revenue so it is credited और ब्रैकेट में आपने बता दिया good sold to Priya on credit चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं received a cheque of rupees sixteen thousand from Priya received a cheque of rupees sixteen thousand from Priya हमको चेक मिला है मतलब चेक का अमाउंट जो है बैंक में जाएगा और देने वाला प्रिया है तो एक प्रिया का अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे दो अकाउंट एक तो बनेगा बैंक अकाउंट और दूसरा प्रिया अकाउंट बैंक अकाउंट इसलिए रूल बनेगा क्योंकि अमाउंट जो है वो बैंक में जाएगी चेक मिला है इसलिए तो हमने जो एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाया था उस अकाउंट में हमारा चेक जमा हो जाएगा तो हमारी बैंक रिसीवर होगी यहाँ पे या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि किसी ने आपको चेक दिया वो आप आपके अकाउंट में जमा करवाओगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंक बैलेंस एक असेट है असेट बढ़ती है इंक्रीज होती है तो डेबिट करना होता है एज पर द मॉडर्न रूल ट्रेडिशनल से जाओगे तो bank is the receiver because cheque whatever cheque will come that we will deposit in our bank so bank is the receiver तो डेबिट द रिसीवर दोनों तरीके से डेबिट ही होगा बैंक देने वाला कौन है तो देने वाला प्रिया है प्रिया एक पर्सन है तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा debit the receiver credit the giver here Priya is the giver so उसको क्रेडिट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा bank account debit sixteen thousand to Priya account bank account debit to Priya account sixteen thousand तो आप देख सकते हो यहां पे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो bank is the receiver bank is the receiver so bank account is debited and Priya is the giver, so Priya account is credited. समझ में आ रहा है आप लोगों को Are you getting? Okay okay, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखोगे जो आपको फिफ्थ अप्रैल का दिया हुआ है fifth April sold goods to Nidhi fourteen thousand Nidhi को हमने गुड सेल किया पे वाला ट्रांजेक्शन सेकंड अप्रैल जैसा है जैसे प्रिया को सेल किया था इसी तरह से निधि को सेल किया है यहाँ पे तो खाली नाम बदलने का प्रिया की जगह सेल्स आ जाएगा सॉरी प्रिया की जगह निधि आ जाएगा और सेल्स तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू है देखो एक बात याद रखो परचेस करोगे गुड्स तो एक्सपेंस है तो परचेस ऑलवेज डेबिट ही होगा अगर गुड्स सेल करोगे तो सेल्स से हमें रेवेन्यू होगी इसलिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट ही होगा ये माइंड में फिक्स कर लो जब भी परचेस करोगे गुड्स तो परचेस डेबिट करना है और जब भी गुड्स सेल करते हो तो सेल्स को क्रेडिट करना है तो ये बहुत सारे सिंपल से रूल्स हैं तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो एंट्री इस तरीके से बनेगी आप देख सकते हो फिफ्थ अप्रैल में Nidhi account debit 14,000 to sales. Nidhi to sales 14,000 लिखा हुआ है because Nidhi is the receiver of good and sales is our revenue. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर अब हम देख रहे हैं एट फेब्रुआरी आठ फेब सॉरी आठ अप्रैल एट अप्रैल अब एट अप्रैल को आप देखो क्या लिखा है Nidhi pays thousand cash Nidhi को हमने माल बेचा था वो हमको फोर्टीन थाउजेंड कैश दे रही है तो आप सोचो इस ट्रांजेक्शन में निधि ने हमको पे किया तो एक तो निधि अकाउंट बनेगा सी इज द गिवर और क्रेडिट करेगी उसको बिकॉज क्रेडिट द गिवर का रूल है और वो फोर्टीन थाउजेंड का कैश दे रही है तो cash comes in the business cash के लिए आपको ऑलवेज रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है खाली इतना सोचना है कैश कम्स इन और कैश गोज आउट यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है cash comes in the business तो उसको डेबिट करोगे आप तो एंट्री बनेगी cash account debit 14,000 to Nidhi account 14,000 because cash comes in the business and Nidhi is the giver so she is credited. तो उसका एंट्री आप देख लो नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी you can see April 8 is returned cash account debit 14,000 to Nidhi account 14,000. तो अगर आपको ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल अच्छी तरीके से बाय हार्ट है तो आप ये जर्नल एंट्री इजीली कर पाओगे थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है खाली पर्सनल रियल और नॉमिनल के युद्ध रूल याद रखने हैं और उसको अप्लाई करना है चलो अब हम बात करेंगे टेंथ अप्रैल टेंथ अप्रैल में आप देखो क्या लिखा हुआ है purchase goods for twenty thousand on credit from Ritu बहुत क्लियरली बोला है क्रेडिट में खरीदा है क्रेडिट में खरीदा है मतलब हमने पेमेंट नहीं किया होगा तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में रितु को रितु हमारी क्रेडिटर हो जाएगी तो एक तो अकाउंट बनेगा रितु दूसरा हमने गुड्स परचेस किया है मैंने अभी आपको बताया whenever you purchase goods one account is purchase account तो दो अकाउंट बन जाते हैं एक तो परचेस अकाउंट बन रहा है दूसरा ऋतु का अकाउंट बन रहा है अब आपको सोचना है क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है तो purchase is always debited because purchase is expense behind goods and all expense we debit as per the rule of nominal account तो एंट्री बन जाएगी purchase account debit to Ritu account तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे अप्रैल टेन में लिखा है purchase account debit twenty thousand to Ritu account purchase हमने डेबिट किया because it expense and it is a nominal account का रूल अप्लाई होगा तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस रितु को हमने क्रेडिट किया because Ritu is the giver of goods she has given this goods to us she is our creditor and that's why it is credited to चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जो आपको दिया है फोर्टींथ अप्रैल का फोर्टींथ अप्रैल के ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है insurance paid by cheque six thousand अब आपने इंश्योरेंस पे किया मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होगा और इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे तो ये एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस जब भी आता है तो आपको नॉमिनल अकाउंट याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है सभी एक्सपेंस को डेबिट करो तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस हुआ तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे अच्छा चेक से पेमेंट किया है कैश नहीं दिया है चेक दिया है तो हम हमने चेक दिया है मतलब हमारे लिए हमारी बैंक पेमेंट करेगी तो bank is the giver bank is a one person account तो बैंक इज द गिवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है credit the giver debit the receiver आप मॉडर्न के रूल से जाओगे तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा आप चेक दोगे तो बैंक का बैलेंस आपका कम होगा बैंक बैलेंस कम होता है मतलब असेट कम हो रही है और असेट कम होगी तो क्रेडिट होगा असेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे कम होगा तो क्रेडिट करेंगे दोनों तरीके से आंसर वही रहेगा आप कोई भी रूल अप्लाई कर लो तो यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है insurance premium account debit to cheque मतलब टू बैंक लास्ट ट्रांजेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें क्लियरली लिखा है insurance premium account debit insurance premium हमने डेबिट इसलिए किया because it is expense to bank bank हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमने चेक दिया है तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा बैंक बैलेंस एक असेट है असेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे या तो आप पर्सनल के रूल से जाओ तो बैंक इज द गिवर और गिवर के लिए रूल है क्रेडिट द गिवर तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो इस तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं और जर्नल एंट्री पास करना है आ रहा है समझ में काइंडली प्लीज रिप्लाई जवाब दो प्लीज समझ में आ रहा है आप लोगों को ओके okay. कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे रोक सकते हो बीच में बोल के चलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर हम जा रहे हैं paid rent two thousand rent pay किया दो हजार रुपया तो चलो रेंट पे किया तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस ही है और एक्सपेंस डेबिट करना है आजू बाजू में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब हमने कैश पे किया होगा दो हजार रुपया कैश दिया होगा तो cash goes out cash goes out तो क्रेडिट करेंगे तो एंट्री बनेगी rent account debit to cash आपकी एंट्री बनेगी rent account debit to cash जो आप देख सकते हो यहां पे स्क्रीन पे सेकंड एंट्री है rent account debit two thousand to cash वो इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो दूसरी बार प्रिंट हो गया है rent account debit because it is expense all expense are debited to cash account because cash goes out of business. Okay next one अब बात करेंगे हम ट्वेंटी अप्रैल की ट्वेंटी अप्रैल में लिखा हुआ है goods costing 1500 given as charity तो बहुत बार हम चैरिटी में डोनेशन देते हैं तो यहां पे कोई अमाउंट नहीं दिया है बदले गुड्स दे दिया है चैरिटी में ये लोगों ने पंद्रह सौ रुपए का गुड्स दे दिया है जब भी आप चैरिटी में कुछ देते हो तो आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है तो यहाँ पे एक्सपेंस बन रहा है चैरिटी अकाउंट और इन्होंने गुड्स दिया है तो जो परचेस किया होगा उस परचेस में से इतना गुड्स कम हो जाएगा हमने जो भी माल परचेस किया था स्टार्टिंग में उसमें से हमारा इतना गुड्स कम हो गया तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है जब आप कुछ खरीदोगे तो परचेस करोगे तो परचेस डेबिट होगा पर वही आप जब किसी को दे दोगे तो उसको सेल्स बोलेंगे सेल्स क्रेडिट होगा पर यहाँ सेल्स नहीं कर रहे हम यहाँ पे हम चैरिटी में दे रहे हैं तो आपका जो परचेस किया डेबिट अमाउंट है वो थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स कम हो रहा है goods go out of business तो यहाँ पे एंट्री बनेगी charity account debit because it is expense charity account debit या तो चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हो टू परचेस आपने कैश नहीं दिया है कैश दिया होता तो आप ऐसे लिखते चैरिटी अकाउंट टू कैश पर यहां तो हमने गुड्स दिया है इसलिए लिखना है चैरिटी अकाउंट टू परचेस तो हम इसका एंट्री देखेंगे तो आप देख सकते हो थर्ड एंट्री लिखा है charity account debit 1500 to purchase यहाँ परचेस फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ अभी तक हम परचेस को डेबिट ही करते थे इसको इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि हमने जो परचेस किया हुआ माल है वो हमने चैरिटी में दे दिया तो goods go out of business that's why purchase account is credited हम यहाँ पे सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू नहीं है सेल्स लिखते हो तो उसका मतलब होगा कि आपको कोई रेवेन्यू मिला इनकम हुई नहीं यहाँ इनकम नहीं हो रही है यहाँ हमने जो खरीदा हुआ गुड्स है वो हमारा एक्सपेंस में चला गया चैरिटी एक्सपेंस में इसलिए आप परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो बता रहे हो बुक्स में कि परचेस तो माल किया पर इतना कम हो गया because of the charity next one furniture furnished office furniture for rupees eleven thousand two hundred purchase office का फर्नीचर आपने खरीदा ग्यारह हजार दो सौ का चलो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑडियो ऑन करना पड़ेगा मुझे आप बताओ यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं या असेट बताओ क्या हम यहाँ गुड्स खरीद रहे हैं या असेट खरीद रहे हैं क्या खरीद या असेट खरीद रहे वेरी गुड तो याद रखो जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट करना है पर जब आप कोई असेट खरीदोगे तो आपकी बिजनेस की असेट बढ़ेगी और जब बिजनेस की असेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट करना है तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में ऑफिस फर्नीचर बढ़ेगा तो आप ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करोगे ऑफिस फर्नीचर एक असेट है और असेट में रियल अकाउंट का रूल आएगा और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वॉट कम्स इन तो यहाँ पे office furniture coming in the business that's why it will be debited side में लिखा हुआ है कि ग्यारह हजार दो सौ रुपया दिया आजू बाजू में चेक वर्ड यूज नहीं हुआ है मतलब हमने कैश पे किया तो हमारे बिजनेस का कैश कम होगा कैश अकाउंट में भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और रियल अकाउंट का रूल है credit what goes out and debit what comes in तो यहाँ पे दोनों रियल अकाउंट के रूल अप्लाई हो रहे हैं ऑफिस फर्नीचर के लिए रियल अकाउंट का डेबिट वाला रूल अप्लाई हो रहा है और कैश के लिए रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला रूल अप्लाई हो रहा है तो एंट्री बनेगी office furniture account debit to cash तो आप देख सकते हो एंट्री लिखा हुआ है अप्रैल 24 में furniture account debit to cash आप ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हो furniture account debit to cash और ब्रैकेट में बता देना है कि परचेस ऑफिस फर्नीचर और पर्टिकुलर्स में आपको लाइन ड्रॉ करना भूलना नहीं है अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो एक एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो ताकि अच्छा दिखे इसका पर्पज यही है कि दो एंट्री सेपरेट करने के लिए लाइन दिया गया है पर ये लाइन सब जगह पे नहीं ड्रॉ करना है आपको खाली पर्टिकुलर्स में ड्रॉ करना है नेक्स्ट वन 29 अप्रैल का एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है cash withdrawn for household purpose rupees five thousand घर के लिए घर का जो ओनर है पांच हजार रुपया बिजनेस से ले गया हाउस होल्ड पर्पज अब जब भी ओनर घर के लिए पैसे ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ लाता है असेट्स लाता है या कैश लाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं पर जब ओनर बिजनेस में से कुछ ले जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोला जाएगा और ड्राइंग में भी आप पर्सनल का रूल अप्लाई कर सकते हो जैसे कैपिटल में पर्सनल का रूल आता है ड्राइंग में भी आप पर्सनल का रूल अप्लाई कर सकते हो तो यहां पे क्या जा रहा है कैश जा रहा है पांच हजार रुपया कैश बिजनेस से जा रहा है ओनर ले रहा है बिजनेस में से जा रहा है याद रखो owner and business both are not same person both are different business का ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग पर्सन है बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर एक नेचुरल पर्सन है दोनों को अलग अलग आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है तो यहाँ पे हम बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कि ओनर के लिए हम जो भी एंट्रीज पास कर रहे हैं वो बिजनेस को ध्यान में रख के कर रहे हैं ओनर को हम ध्यान में नहीं रख रहे तो यहाँ पे हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है कैश मतलब असेट तो रियल अकाउंट का रूल बनेगा क्रेडिट वॉट गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे आप और ओनर ले रहा है तो ओनर के लिए मैंने अभी आपको बताया ड्राइंग अकाउंट होगा debit the receiver drawing account will be debited तो इसकी एंट्री हम देखेंगे तो एंट्री बनेगी drawings account debit to cash नीचे से थर्ड एंट्री दिया हुआ है drawing account debit five thousand to cash bracket में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है withdrawal of cash from business for personal use of the proprietor तो अब आपको दो चीज यहां पे समझ में आई होगी जब हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री की थी तो वहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में स्क्रीन पे बता रहा हूं मैं क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश ला रहा है तो कैश टू कैपिटल हुआ जबकि ए वाला जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसा ले जा रहा है तो एंट्री ड्रॉइंग टू कैश होगा कुछ लोग कैपिटल टू कैश भी लिखते हैं पर अकाउंटिंग में एक वर्ड है बिजनेस के ओनर के विड्रॉवल के लिए ड्रॉइंग तो बेटर यही होगा कि आप ड्राइंग टू कैश लिखो <coughs> चलो नेक्स्ट वन थर्टीथ अप्रैल का है ट्रांजेक्शन दिया है interest received in cash rupees twelve hundred बारह सो रुपया हमको इंटरेस्ट मिला तो देखो यहां बहुत क्लियरली दिया हुआ है कैश आ रहा है बारह सौ रुपया बिजनेस में कैश आ रहा है तो cash comes in the business real account का rule cash comes in the business तो उसको डेबिट करोगे किस चीज का आ रहा है तो इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई और जब भी इनकम की बात हो एक्सपेंस की बात हो तो डायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट पे चला जाना है नॉमिनल अकाउंट का रूल है debit all expense and losses credit all income and gains so this interest is the income and that's why it will be credited तो यहां पे आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बारह सौ रुपये twelve hundred rupees to interest received twelve hundred cash account debit to interest receive तो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो स्क्रीन पे सेकंड लास्ट दिया हुआ है cash account debit twelve hundred to interest received twelve hundred so this is one type of income all income are credited देखो यहाँ पे है ना अकाउंटेंसी में कैश और बैंक बार बार आता रहेगा आपको खाली सोचना है कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है बैंक रिसीवर है कि बैंक गिवर है एक्सपेंस हुआ है कि इनकम हुआ है बस ये थोड़े से रूल अगर आपको आते हैं तो अकाउंटेंसी बहुत ही सिंपल है पूरा अकाउंटेंसी ये तीन रूल पे डिपेंड करता है डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर ये आपने बाय हार्ट कर लिए तो accountancy is very easy subject अगर ये त्रिन रूल अप्लाई करना नहीं आया तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है तो आपको ये रूल्स बाय हार्ट कर देने हैं आपको सोचना है कि कहाँ पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा कहाँ रियल का रूल अप्लाई होगा और कहाँ पे नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन uh, पे जो आपको दिया हुआ है कैश सेल्स 2300 2300 का कैश में सेल्स किया तो जब भी आप सेल्स करोगे तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा और कैश बिजनेस में आएगा इसलिए कैश अकाउंट आप करोगे डेबिट तो एंट्री आप देख सकते हो स्क्रीन पे cash account debit 2300 to sales 2300 अच्छा जब भी आपकी नोटबुक का पेज खत्म हो जाए तो टोटल करना होता है लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल किया है और बाजू में लिखा है सी एफ सी एफ का मतलब कैरी फॉरवर्ड नए पेज पे ले गए देखो पहले पेज पे तीन ट्रांजेक्शन लिखे फिर पेज खत्म हो गया तो नीचे टोटल किया और लिखा टोटल कैरीड फॉरवर्ड फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में लिखना है total brought forward brought down पिछले पेज का टोटल यहाँ लाए तो वही टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है जो अगले पेज में था बाद में फिर से ये पेज खत्म हो जाता है तो फिर से टोटल करना है और नए पेज पे आपको लिखना होता है कि टोटल ब्रॉड डाउन तो इस तरीके से हर पेज के पीछे आपको लिखना होता है अब हम बात कर रहे हैं अब खाली दो ही ट्रांजेक्शन बाकी है commission paid rupees three thousand by cheque चलो कमीशन पे किया मतलब एक्सपेंस पे किया आपने तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा अब याद करो एक्सपेंस डेबिट होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा थ्री थाउजेंड चेक से दिया है इसलिए आप लिखोगे to bank because bank is the giver तो आपकी एंट्री बन जाएगी commission account debit to bank three thousand commission is expense debited and bank is the giver so credited last में दिया है telephone bill paid by cheque तो टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस हो गया तो एंट्री बनेगी telephone expense account debit to cash क्योंकि यहाँ पे कैश दिया है चेक नहीं दिया है मतलब आपको याद रखना है कि एक्सपेंस डेबिट हो गए जितने भी एक्सपेंस हो गए वो डेबिट हो गए और कोई भी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी last one payment of salary in cash बारह हजार का सैलरी पे किया तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेफिनेटली सैलरी को हम डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से जर्नल समझ में आया होगा जितना आप इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा Am I audible to all of you? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे जर्नल की और बाद में आगे का जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर जाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक नई बुक है हमारी जिस बुक का नाम है लेजर बुक तो लेजर के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास से जाएंगे आज के लिए इतना ही thank you thank you sir